تنسينيش ما تبغينيش وعلاش خليتني نستنى فيك يا طول اللي تبارك الله عليك يا كليا تيني با فيني بوركوا تي ميم با ما نسيتك عمرها توت لا نوي طوبي بوغ توا نو بيني دو باركي نو ميديرس يا ستي قدوه ما جيتنيش ما تبغينيش خليتني نستنى فيك يا طول الليل Tu n'es pas venu Ah, tu ne m'aimes pas Tu m'as laissé t'attendre à toute la nuit No has venido anoche Ah, no me quieres pescador.